yeah <laughs> You're my only one Ain't no other one Yeah 二度と俺たちが離れないように魔法をかけてくれ Hermione もう離さない二人の手と手重ねて I'll never let you go 全部が夢なら覚めないように魔法をかけてくれ Hermione 人で時を重ねて never thought about it 時は流れて人は一人で生まれて死ぬだけあの交差点続く rainy days 傘もささないで歩いた東京繰り返したって生きていくわけその理由なんて I don't wanna know あの空へ虹をかけてく君といる今がベルデイ答えがわかるまで てる二度と俺たちが離れないように魔法をかけてくれヘルマイオニもう離さない二人の手って重ねて I'll never let you go 全部が夢なら覚めないように魔法をかけてくれヘルマイオニもうこのまま 二人で時を重ねてこの世界が終わるまで出てこうかこのペンシル魔法の杖代わり決めたよりも吸い尽くすよ君の愛と魂本気変わりボロいじゃない魔法の中に溶ける二人暗い視界を照らす明かり君の魔法 Fear I'm a mug So you cannot stay with me But I can sing for you like a magic Not as beautiful as you You just feel my magic love 途方もなく歩いてた終わりに向かって君がいなきゃ今は夜へ溶けて消えた二度と俺たちが離れないように魔法をかけてくれ Her マイもう離さない Listen 船に乗っ取って重ねて Kiss it I'll never let you go 全部が夢なら覚めないように魔法をかけてくれ Her もうこのまま 人で時を重ねてこの世界が終わるまでまだ来ない夜明け土砂降りの雨抜け出せたのは全部君のおかげ And you beautiful また隣で朝を迎えた月曜日 You're my only one 避けて通れない派手につまずいてよろけて Fall in love oh, oh 形ばかり追いかけてボロボロになって気づく幸せ 愛君と向き合うのに時間もかかったね次は俺が迎えに行くよ二度と俺たちが離れないように魔法をかけてくれる前ようにもう離さない二人の手と手重ねて Kiss it I'll never let you go 全部が夢なら覚めないように魔法をかけ えてくれる前よりもうこのまま二人で時を重ねてこの世界が終わるまで